Muy buenos días, estamos acá en la ciudad de Medellín entregando otro proyecto nuestro, de Quintec Limitada siempre ayudando al desarrollo del país. Aquí estamos entregando una línea de pintura electrostática eh, a, al SENA de, Medellín. SENA Itagüí. Pueden observar, ahí estamos eh, con nuestro horno de pintura curado, Aquí estamos en el proceso de funcionamiento. la cabina de pintura filtros de cartucho una cabina de tecnología Norson horno de Quintec y más adelante vemos los tanques sencillos, los tanques sencillos para inmersión para hacer el tratamiento o el de superficie, el alistamiento de superficie. Aquí se ven los tanques. Son sencillos, pero muy bien elaborados tanques en acero inoxidable. Eh, uno contiene agua para enjuague y el otro contiene un bonderite eh, diseñado para aplicar fosfatos, para engrasar, Las mesas de lijado se encuentran allá esta va a ser nuestra zona de preparación y aquí más adelante podemos ver el quemador el horno y la cabina de pintura la cabina de pintura es de tecnología Norton es una cabina de presión negativa con filtros de cartuchos, sistema jet push y un lecho fluidizado que se encuentra en la parte de abajo y acá observamos nuestro equipo haciendo su trabajo, haciendo control. Este es un horno tipo túnel. El producto sale del proceso de pintura. En esta zona se cargan los carros que están adentro del horno. Y acá finalmente saldrían. Esta es el área de pintura del Sena en Itagüí. Tenemos unas cabinas de pintura antiguas, una F3, una F1 y nuestra cabina acá con filtros de cartucho. Filtros de carbón activado. Este tipo de tecnología no requiere de chimeneas. Simplemente usted aplica la pintura y se filtra tanto los sólidos como los solventes.